Leo hapa kwa hii plot leo kumetulia vizuri. Mm-hmm. Hii plot inafaa ikuwe hivi, kumetulia huku nje, Pia ati kila siku ni wake mnakaa huku nje tukapiga tuma mdomo hapa kuangalia mabwana za watu. Mm. Hmm. Leo ni kuzuri sana. Gaki gaki, kwani mwamua kujiongereza? Wewe ni wazimu. Mimi mama wala sasa mtu hawezi kula ugali yake polepole. Wewe unataka nikuambirika? Unanichipisa mimi. Mama Mora mimi unaniambia mimi mwendaji. Mama Mora unanichipisa. Uchi mimi kitu nini mimi? Mimi ni wazimu hata mimi. Unajita wazimu. Kama wewe ni wazimu, mwendazimu anatembea huko nje. Mm. Tani mimi wacha na hiyo ugali. Kwani? Waachane nayo. Mimi kokota huko Kisii. Unatezeka umekuliwa miguu. Sasa hivi unajua mimi ni wazimu. Nilikuokota huko au unatembea mguu mtupu, au hauna chochote hapa. Yaani unasema uliniokota kwa Mora, yaani uliniokota mimi. Nilikuokota huko we we ni, ni favor nilikufanyia. Look at you. Huku na married nani angeoa mwanamke anakaa kama wewe? Ningepata tu. Ungepata wapi? umechiangalia. Mm. Umejiangalia? Wewe unasikia mjaluo ameoa mkisii ameparara, ameparara ona miguu yako. Miguu ni ngumu kushinda uchumi ya Kenya. Sijakataa na hata na hata nikiwa hata msichana sulikuwa unanifuatafuata huko. Nilikuwa nakufuata wapi? Kama ni beba nilikufanyia. Niliona tu sasa nani angekuoa sasa wewe. Niliona tu acha tu nikuchukue. Hiyo ni favor nilikufuata. Mimi nilikufuate nani? Mjaluo mimi. Une, mimi wakwati nikufuate. Dakika tu unanitarau. Unanitarau. Jiangalie tu wewe mwenyewe, jiangalie wewe mwenyewe. Nimejiangalia, nimejiangalia. Haya, ni nini niliona kwako? Kwa hivyo wakati uliniokota nilikuwa na chika eh, sana. Wewe nilikuwa na msichana mzuri kukuliko, sijui nilikuokota wapi. Wewe si maana tu uliniletea. Si mungeuona, mungeuona. Mweni bwana, kwani ameenda duka masaa mangapi? Mimi nakaa njaa hapa. Mimi amenichemsha maziwa tu. Mnashuku sana. Hii kijana anaitwa William ama inaitwa ile ya duka na shuku ya sana. Ama nimepitia huko, wacha nipigie simu. Weni, mimi nataka kwenda kazi, wewe na tuma kwa tuka kwa masaa yote unafanya nini? Unafika saa ngapi? Unaenda wapi? Harakisha, mimi nataka kwenda, kuja. Ni nini sasa kwani tuka nimesonga, tuka ni hapa tu hata iko mbali. Tafadhali kuja. Oh, sasa unataka kunitangaza majirani wajue? Eh, nilimwokota, nilikuwa nilimwokota huku, nilimwokota huko. Unaringa na hata ng'ombe hujapeleka kwetu. Ng'ombe gani? Ni, nimepewa ng'ombe tena nipeleke ng'ombe? Si ndio? Wewe we, we, ni bibi sasa. Si mimi ni bibi mimi. Wewe ni bibi wapi? Wewe ni bibi, nisingekuwa nimekupelekea ng'ombe kama wewe ni bibi. Ni sawa. Wewe yaani ni ng'ombe ingine nilipewa. Ni sawa, ni mm. sawa. Ah. Wacha kunichipisa, wacha kunichipisa. Nani amekuoa kama si mimi? Wacha kunichipisa. Nilikuonea huruma wewe, unaanza kuniongelesha hapa. Wacha kunichipisa. Ni nyumba yako. Mimi na kutusi wewe, utafanya nini? Ujui mimi mkizi. Sasa utaniroga, endo niroge ba. Nitakuroga. Hmm, look at this one, enda niroge. Unanitusi. Eh, na kutusi. Unanitusi. kutusi. Mbele hata majirani. Eh, majirani wasikie huyu ni mjinga huyu. Unanitusi. Nilimwokota huyu kizaa kitembea mguu mtupu nikamnulia kiatu hapa Nairobi sasa ameanza kung'arang'ara, anaanza kunidharau kwa hii nyumba. Ni sawa. Unakulisha hapo na kula hapa kama umbwa. Ni sawa, ni sawa, ni mm. sawa. Ni sawa, utafanya nini? hii ni ng'ombe nilipewa kombai, nilipeleka ng'ombe kwenu na nikapewa ng'ombe kombai. Mjinga, akili haina kitu, akili yako ni fupi kama kama kivulia njugu. Na mimi niko na swali, wakati ulikuwa unanitokosa huko na niko na akili fupi. waenda huko magiguo magena kwanyu kule, baba kama ufuo ma Unanena bisa mlango ni kama hapa? Nani iko shida gani? Nasikia kuna Unajua unachofanya mbona tu kila kitu kila kitu inafanyika kwa broad. Si nasikia kuna vita ama kuna nini nasikia? Sisi ngine unaharaka unajifanya ni kama uchaona. Mama Mora, ukwenda ukwenda heshima, uwezi heshima hata uh, jirani. Kama mimi ulizimu kwa hiyo nyumba jirani, uwezi heshima. Kwa hiyo mlikuwa mmeelewana nyinyi wawili, mnataka kunitandika kwa nyumba yangu. Hapana, mimi bora mimi sikuwa na shida, mimi tu kuuliza. Hakuna shida huko, jirani ni ni huyu bibi tu, ajua bibi tu hao mabibi wanakuwa na. Eh, huyu bibi ana amenitoza tu natachukua hata uende na yeye. Ah, hapana, Mimi amenitoza kwa hii nyumba huyu. Wewe unataka kuniuza kwa kwa kwa kwa. kwa. Eh, afadhali huyo mkale mkale anaweza ishi na wewe vizuri. Kwa hivyo unataka. kupewa maziwa huko. Unataka yeye na mkale? Enda na yeye. Nitakusema nyumbani. Sasa amekuja kuangalia nini unafanya inafanyika huko. Nitakusema nyumbani. Nini wakuleta hapa? Unasikia kelele. Unajua ile vitu unachofanya kila kitu kinafanyika kwa plot. Safety ya kila mtu na angalia kama uko sawa ama uko sawa. Safety? Eh. kuhusu safety? Hiyo tu sina sina. Hiyo tu ndio Eh. Hakuna kitu ni mapenzi. what you mentioned. Sasa hizi nyumba ambazo na hata sisi peke yake nimejeka kule Royal, nimejeka kule Embu, niko na maproto maproto maproto. Sasa ukiwa kama mimi ukiwa ukiwa mimi you're sorted. You're sorted kabisa kabisa. Uko sawa, uko fresh barida. Sasa kuna kuna huyu tena tapa hivi apendaki kulipa rent. Apendi kulipa rent. Huyu hakuna shida shida, sijui ni shida ya akili ama ni shida ya kutopata pesa nini kazi. Na kuna huyu mwingine huyu Mjaruyu, huyu Mjaruyu jika huyu, hata kuna siku amelala jaa akakuja kuniogea pale kwako. Ah, tabia mbaya sana, tabia mbaya sana. na pesa Niko na pesa ndio, lakini si za kuzila kutumia ovyo ovyo, una waste pesa. Unajua kuna watu wengine kusaidia ni kama kutupa pesa zako. Hmm? Hmm? Hakuna haja mtu aleta bibi, ah, tuwashane leo sasa, ile jumba ndio wakati na kuja kama anatulia tulia at least now. hapo Okwacha, kuja ujione ndio. kuja ujione. Wezi wamekushika. Angalia, Jione. Jione tu, mali safi. Yaani hii uchumi tunateseka hivi na jamaa anabadilisha kila siku. Hmm? Huyu leo huyu ukiona leo bwana ni msungu. Amekuja na mzungu. Unajua ni ukanga haria haria kumbe yule kama alikuja na mwingine ako na haria. Ulize huyu ndio watu bwana. Eh, huyu ndio yule mweni wangu ukikompea wanakaa ku. Eh, mweni sasa mweni yule ameparara anapakanga mafuta ya salad ya ya kupika ule achana. Unaona ona. Unajua sasa nimekuja hapa hivi at least to have a kaka kidogo utanisaidia. Mimi nakushukuru Ruda. Sasa hapa nakuja, wakati nakuja kwa kutembelea maintenance wangu na chini kwa ile nyumba. Sasa hapo ndio tusaidie kitu kidogo tu. Tukaeka ona tu gari, ona tu Mungu, ona tu Mungu. Msana yani aliumba asubuhi saa mbili. Mungu alikuwa akiumba vibaya, anafuta kidogo, anatengeneza. Ona tu. Hey, hey. Sikia tu hiyo perfume. Perfume tu inanuka. Hey. Mwe una confuse mapua yangu, songa na huko mama Mora. Wewe unasikia harufu ya perfume? Yule msichana tu, ona tu, ona tu, ona tu msichana, msichana. Eh, eh, eh, eh, eh. Juzi mm, mm, juzi mm, amekuwa na ingine wana natingiza moja mbili moja mbili, nikashangaa huyu mweni wangu sasa, <laughs> huyu anakukaribia hiyo kweli. Mimi akinipate hii akipata hii, toka toka, umetaja mweni mweni, eh, una una sisi mimi mama mwana, unaharibu unaharibu macho yangu, naona unanizibia na kusibia, eh, na unanizibia unanizibia, uoni naona kitu mzuri. Alitoka kwake, alitoka kwa huyo huyo jamaa, naongelea kuhusu nani? kwa hiyo nyumba, si ndio? Mama mora ni nini sasa? Ni nini hiyo? Iketo iketo hivyo mio au utafanya hao watu waachane? Si afadhali kuambia mtu ukweli? Ukweli manade, ukweli manade miki wingi so unamwambia huyo Jagota ati ati mueni mueni alikuwa kwa nyumba ya huyo jamaa. Si hata wewe ulikuwa unamtongoza? Ana mimi, ana. Si ndio? Ana muweni mimi si maneno watu walitangaza hata kwa maprot, watu walikuja kidogo wabisani, walikuwa na bisana juu ya hiyo maneno yako. Hii ni kidogo ino, hiyo mdomo yako hiyo mbaya ya kuongea tu, unaongea tu, unaongea tu ovyo ovyo, unarusha maneno, unarusha maneno. Mimi nitongoze mweni, si ndio? Sasa kati yako na mweni, nani mrembo kuliko mwingine? Hapo sasa kama wewe kama wewe unakaa hivi na huyo mweni, sasa mimi si afadhali nikae na wewe mweni ule. Wewe unakaa unamwonaka vile anakaa ovyo ovyo. Ukwache. Mungu alinibariki kupata mali safi kama hiyo si kitu rahisi. <laughs> Sasa Unafanya nini na bibi yangu bwana? Sikia bibi yangu alikuwa hapa kwa jana bwana. Umekuja kuniomba huko tena bibi yako nini? Unajua huyo huyo ndio wale watu. Bibi yangu anasikia Wacha kuniharibia mood sasa asubuhi. Unajua ni wale watu wanaobaga mama chakula hapa. Wamenisumbua hapa. Unatembea na huyu unamalizana na bibi yangu na kuja kunilia hapa. Wewe wewe. wewe. Bibi huyu anasema nini? Sasa hata mimi nashindwa. Unaniharibia mood bwana. Unaniharibia mood bwana. Unajua mimi na mimi nimeangalia kutoka Kericho bwana. Unajua mimi na nini sasa hapo bwana. Wewe kwanza jaribu hapa. Angalia venye umesimama hapa. Hizi ndio gani? Angalia venye umesimama. Kwani rent gani? Nafanya ndio acha kwanza wewe. Pita ah, kipaza kidogo. Acha kanuke. Bwana hata si mguu yako inanukanga hivyo. Hata kwa pale ameendelea nukanga hivyo. Kwani iko nini? Hey, na hiyo ni mgongo yako nanuka kama makwapa ya mluya. Hey, hata nikae huku nyuma na uoge. Nani nani nani